વૈષ્ણવ જ છું અને લગભગ સિત્તેર થી ગાંધીનગર જ ઓગણીસો સિત્તેર થી લગભગ પચાસ વર્ષ ગાંધીનગર જ છું આ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ કર્યું ગવર્મેન્ટમાં અને રિટાયરમેન્ટ જેમાં હતી એન્ટ્રી હતી એમાં જ એક્ઝિટ લીધી બે હજાર નવમાં વોલેન્ટરી Yeah, you.